separei

बाकी वो कमा लेंगे जो बना कर मुकरना से बाकी वो समा लेंगे तुझे अपनी तुझे अपनी सफर कितना मुश्किल हो गुरु आसा सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर दे जब तुझसे और जब तुझसे